Aktual TV xəbər verir ki, Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresi Palmali Şirkətlər Qrupunun prezidenti Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimovun müəmmalı həbsi ilə bağlı Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana müraciət ünvanlayıb. Konqresin sədri Rövşən Tağıyevin, qurumun rəhbər heyətinin üzvlərinin Həmçinin təşkilatın Ukrayna vilayətləri və şəhərlərindəki şöbələrinin sədrlərinin, görkəmli ziyalıların, mədəniyyət, incəsənət və din xadimlərinin imzaladıqları müraciətdə deyilir. Hörmətli prezident, Sizi öncə Ukraynada yaşayan soydaşlarımız adından salamlayır. Türkiyə Cümhuriyyətinin inkişafı və tərəqqisi naminə apardığınız işlərdə sizə uğurlar arzulayırıq. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, indiyədək Türkiyə iqtisadiyyatının inkişafı naminə milyardlarla dollar sərmayə qoyan tanınmış iş adamı və xeyriyyəçi Palmali Şirkətlər qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimovun müəmmalı həbsi Ukraynada yaşayan 500 mindən çox Azərbaycanlının ciddi narahatlığına səbəb olub. Mübariz Mənsimova qarşı irəli sürülmüş ittiham Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresi tərəfindən təəssüf hissi ilə qarşılanaraq bu olay qardaş Azərbaycan və Türkiyə dostluğuna xələl gətirən, o cümlədən Türkiyənin beynəlxalq demokratik imicinə zərbə vuran təxribat hadisəsi kimi qiymətləndirilib. Dünyada fəaliyyət göstərən ən böyük Azərbaycan və türk dilli diaspora təşkilatlarından biri olaraq hesab edirik ki, Mübariz Mənsimova qarşı irəli sürülmüş ittiham qərəzli və sifarişlidir xatırlatmaq istəyirik ki, Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresi Ukraynada ən böyük türk dilli diaspora təşkilatıdır və son illər iki dəfə erməni diasporu tərəfindən Ukrayna parlamentinə təqdim olunmuş türklərin ermənilərə qarşı qondarma soyqırım qətnaməsinin ləv olunmasına nail olub. Bu baxımdan Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti kimi sizdən rica edirik ki, bu məsələni ciddi nəzarət altına götürməklə Mübariz Mənsimovun haqqında çıxarılmış saxta həbs qərarının dəyişdirilməsinə və ədalətin bərqərar olmasına yardımcı olasınız. Əminik ki, tezliklə Türkiyə Cümhuriyyətinin Ədalət Məhkəməsi Mübariz Mənsimovla bağlı doğru və düzgün qərar verəcək, bu işin sifarişçiləri ifşa olunaraq öz layiqli cəzalarına çatacaqdır. Qeyd edək ki, müraciət bu gün Türkiyə Cümhuriyyətinin Ukraynadakı səfirliyində təqdim olunub.